Hello friends, thank you for joining me now. 아치 이토 두냐디 풀 비시아시 휠리비 킬리 카네이션스 도히 마더스티 라가 오피셜 플라워스 이도 올롭 사보 아미 라가 하디 디아 아치갈리 플라워 비시 풀리기나 세 휠비 카네이션스 도히 아미 라가 하디 나이 Why carnations are the official flower of Mother's Day? 아미간 이도 올롭 사보 이티아 Mother's Day celebration day 아직까지 노엘에도 throughout the centuries flowers to be she famous bra July ase flores kan amigan laga jaga balibi ajigalido phul bikiri guraga naru phul laga shops kan be she success hoyase flower nursery kan be she success hoyase aro mother's day time de phul laga flower laga boki aru reds k a n aru flower plants k i n a do flower bikiri kura manu k a n k u a do Mother's Day de bishi jai inika bi k u i ase Mother's Day de throughout the year pol k i n a do jarda phak kurigina na Jarapagurina ektado Mother's Day dindi poldo bigri guri ase iniga World Statistics pratikai ase aro estimate gura laga pol bigri gura laga sado edo Mother's Day de pol bigri gura do ekdem hot ticket nishina ole ase edo National Retail Federation 2022 survey bra guado えっと、Best Mother's Day Big Out 그래도 72% 마노브라 폴 불리기나 다갈라가 flower Big Out 구리기나 Mother's Day에 아마 관계 present 되고 실 바로 Mother's Day flowers. Kali Mother's Day de bikiri kura laga puisa 26 billion dollars. Iman bikiri kuri ase kuise. Aro 72% of all Mother's Day gifts will be fresh flowers and plants. It will be artificial flower no hoy, will be fresh flowers aro plants kinado 100 72% ase iniga statistics bra dikhai ase achi amegan khali carnation carni sabo alag alag phul bi di ase hoili bi kili carnation do officially mother's day laga ase do reasons to amegan sabo carnations do official flower mother's day ase kwa do inika ase Anna Jarvis to amengan history dia Anna Jarvis laga kisah jenis ye. Tapi laga ama dari tu jendo itu Philadelphia de dari tu jen laga pakan ikta flower pakan ikta thagi si gusi. Aru itu flower pakan de white carnations aru pink carnations pisi tay laga ama bara Bali thagi si gusi. Aru tay laga ama laga Ana Jarvis laga, ama laga, and Reeves Jarvis. Ito laga favorite flower do carnation do 다기시 고시. Ito para 1907 de Ana Jarvis para tay laga ama laga memories de 500 fresh white carnations tay laga pakan para katigina church di donation di shi gu shi idu laga church di da laga amado sunday school teachers ta gi shi gu shi kunoba source bra gu ya se anna jarvis bra white carnation di shi kunoba source bra do gu ya se pink carnation di ya se iniga source alak tu da ba ya se She will be colored on hoy will be carnations do 500 fresh carnations katigina church the first ever flower do ana jaris brother laga ama laga namdi iniga dishi. Itu bisi de congregation members kange church members kange kun kun ama achi church di ahibo 다이간 수업기 edo carnation flower do ekta ekta tibide aro ama kan bi muram bra edo receive kore na lui chabide go na dai request kore si every year after that edo itu laga church bra tradition ekta nisina edo carnations do ama kan ge hand out kore dibole karne carnation laga phul do dibole karne shuru kore si mother's day din di de. Iniga dekan kurigina ahadem di neighboring communities, neighboring Australia daga poste kan aru church kan bi iru chani gina iru notice kurigina. Oh, ami kan bi full do tibuli soro kuribo carnation do ami kan bi tibuli soro kuribo gina Mother's Day de carnation do tibuli soro kurigina aisi. inika kuri kuri gina aha daimde 1940s de carnation do 1940s tak digina ahi gina mother's day official flower do carnation hobo de goina declare kuri desi ana jarvis bra ekbar inika kuise white carnations do symbol of mother's day ase Kili kilimane itu white carnations तो एकदम motherhood laka virtue ikta phal amage ki phal mon papana attitude personality virtues ase itu bishi mile inia koise ana jarvis bra kwa to white stands for purity white color do purity karni ase aro এইটো কাৰ্নেশ্যনটো একদম লাষ্টিং ফ্লাৱাৰ আছে কাটি কিনে বি বেছি ধৰি ৰাখিব পাৰে এইটোৰ পৰা তাইকে লাষ্টিং কোৱালিটি লগা চিম্বলিজম মিনিংটো আছে ফেটফুলনেছ আৰু কাৰ্নেশ্যন কি ফ্ৰেগ্ৰেঞ্চ ওলাদ এৰোমা চেণ্ট ওলাদ আমাৰ লগা মৰম লগা ফ্ৰেগ্ৰেঞ্চ আৰু এইটো কাৰ্নেশ্যনটো খেতি ডাঙৰতে একদম ভাল পৰা বেছি ফুলি ফুলি 바라도 체리디 파감구라 익다 아마브라 투키아 마누간기 디야 이뜸 체리디 감당을 구라 라가 심볼라세 아로 카니션 라가 폼 다이 키니가 파브라 폴리아세 이도 익다 아마 라가 뷰티 라가 심볼리즘 아세데 고이나 다이 익스플레인 구리디시 이니가 고르기나 오버타임 gradually iniga ahadam de to kali carnation do white in hoy to circular bi halibo to circular bi meaning bisi ase do koina ito matters de laga history de manubra halibule suru korise ero carnation do te laga fragrance aro te laga heavenly softness ekdam alak para noram হোৱা লগা তাই লগা চফ্টনেছ আৰু হোৱাইট কাৰ্নেশ্যনছ কাৰণ তো বেছি ফেমাছ হৈ যাইছে খালি হোৱাইট নল'ব দোচাৰ কালাৰ বি ল'ব এনেকুৱা চৰু কৰিছে কেলি মানে তাই কাৰণ ফ্লাৱাৰ লগা এক্সপ্লেনেশ্যনটো এনেকুৱা দিছে হোৱাইট কাৰ্নেশ্যনটো বেছি আমাৰ মৰি যা 엄마 간게 그래프 사이트에 딸간 라가 라프 가니 가니션 화이트 가니션도 라키디보 아로 화이트 가니션도 일단 오리지널리 마터스데이데 디볼리스로 그리시고리비 이도 무리아 라가 엄마 간게 그래프 아티 자기나 마터스데이데 화이트 가니션도 디볼리스로 그리시 아로 레드 가니션도 considered ito khali white carnation do no hoy hole bi red carnation bi mother's day laga symbol hobo official mother's day laga carnation color hobo iniga any color do any phul do hi carnation hoise bole do khali white no hoy hole bi sob color jolabo koina tegan decision realization ekta de aise aro red carnations are believed to be a gift for mothers who are still alive. It is Zenda Tagagange, Murigina Tagagange, Graveyard White to Louisiana Rakitibo, Aro Zenda Tagagange, Red Carnations to Debo, Kilimani, Carnation Laga Flower Day, Red Battle. Every battle though, Amma Laga Heartbeat, Amma Laga Beating Heart, Aro Amma Laga Muram Laga Symbol. Ase. amala heart nishina hobo do amagan ge red carnation divo eniga kurise aro pink carnations bi mother's day de debo kili mani pink carnations bi amala ga murum garni bisi bhal ase eniga daigan decision kurise floral partner of bloom nation bloom nation wana flower partner full 아플루 어 비크리 고라 캠벤 고라라가 대브라고시 히스토리컬리 이또 throughout the generation 사이시고래도 history 사이시고래도 women wore a white carnation to honor a mother who passed away. Ah, for example, 아미라가 아마도 무리시에도 আমি আমা মৰিছে গ'লেতো আমি আমিতো আমা মৰিছে দে গৈ না দেখাবলৈ কাৰণে হোৱাইট কাৰ্নেশ্যন একটা লগাব আৰু আপুনি লগা আমাতো ষ্টিল ঠাণ্ডা আছে কৈছে গ'লেতো পিংক কাৰ্নেশ্যন একটা লগাব এনেকুৱা হিষ্ট্ৰী দি আহিছে কৈছে আমি কাণ গাৰ্ডেন নহয় হ'লে বি চিন্তা থকা বাচ্চা কাণ পৰা মুঠা পৰা হ'লে বি মাইকী পৰা ama na takakan bra white carnation lagai gina jabo jersey aro ama takakan bra pink carnation lagai gina jabo ini ka kuno ba churches ti huli to ini ka kuri gina ahisi kuisi carnation generally symbolizes love carnation laga symbol do ase muram ase de aro tai carnation laga color alak alak thaga nishina itu meaning bi alak alak different meanings ase dei for example red laga meaning do ase ekdam deep love aro admiration white color laga meaning do ase purity ekdam sapa aro yellow carnation meaning do ase friendship aro pink laga meaning do ase ama laga murum iniga khali white no hoi holibi color alak alak do meaning banai gina iniga lui gina ahishi American Christian religion sai siguli do American sub jani religion mani asol laga no hoi holibi iniga folktale nishina kuigina ahagangi legend guido Christian legend iktadi inniga g 되기실 c a r n a t i o n s do itu d u n i a d i kuti o r i g i n i t e kurishi k u i d o first appeared as Jesus carried the cross Jesus bra cross to lui jagina de muribuli j a d a m d e edo Tears laga cross laga niche de edo carnation laga flower do ulaishe iniga legend ekta ase de bible de do nai de bible de ni bisari be de edu kili hoishe gole do Jesus laga cross laga niche de da laga ama bra cross de ha kruina sugobani ulaina bisi kandise ini iniga ganda daim ni Jesus laga ama Mary laga sugobani gina cross niche de kandia karne ito etu laga suku laga mere laga suku pani khira jaga de carnation do ulai gina sprout kurina phulishe hoina ekta Jewish legend de aru Christian legend de ase aru ekta ase carnations are known as their scientific name carnations ki scientific name bra dianthus mate aro dianthus laga 남도 꽃브라 해시 원나 사이시 올리도 그릭 마노 액다 그릭 부타니스 액다 디오 파라타스 고이나 다게시 아로 디오 파라타스 브라 이도 사이언티픽 네임도 두이다 미닝 브라 밀리기나 디안타스도 보내디시데 아로 다이 이도 과도 투 그릭 워즈 디오스 브라 올레시 디오스 리퍼링 투더 그릭 갓 지어스 대간 루즈이아스 보고반기 많이 되기신 이또 라간 남디 디오스도 다이 이니가 올레이제시 아로 안토스 라가 미닝도 아시 플라워 나또 카르니션스 아르 노운 아스 더 flowers of god deus aro antos ra ulaina dayantas iniga bunaigina ulaisi do dayantas laga meaning do flowers of god God laga flower as de guina meaning do olai ginabi asi. But if your mother is not a fan of carnation, apuni laga amado carnation laga fan no hobobe pare or amigan laga pakandi nagalindi pisipa carnation dobi nulai aro marketi tukandi carnation laga flower do banay gulay. officially mother's day laga flower do carnation hoile bi you can try any other flowers to sa flowers bi any day le bi ikon hoide especially amma laga favorite flowers ti si buli do pisi pal ase itu duniya de gifting trends do pisi ahebo jabo every year mother's day do mother's day de gift do na tibi goile bi tibuli he ase na Mm. A bouquet of fresh flowers is the traditional and most popular way to wish your mom. Itu dunia di apni jewelry bi, nohile do mobile bi, watch bi, bag mikila tops alak-alak kini di. bhi pare hoile bi. so the most popular way to wish your mom happy Mother's Day is a bouquet of flowers. Kali carnation nohile bi. pull dia to he soap si pala se kuya se de soap manobra kilimani giving flowers is a simple gesture but one that instantly brightens her day to sir give prabi amado pisi kushi bai holi pull dia dam de amalaga mothers day tin kushi puna bole garni do psychologist pra kuya se pull ti shi guli hi pisi pal hoy kushi if carnations are not available you can select roses lilies or even her favorite plants carnations to market ti thaka nai bole apuni to serve flowers be rose lilies aro noile do any plants kinigina amagi wish kurisi bole do dai bisi kushi babo the best mother's day wishes comes from the heart ki dilibi dibi Ama laga Mother's still. wish to moon bra day. At the end of the day, your mom will love your whatever gift, whatever flowers you choose. Kali carnation na dilibi, ama bra, abuni laga heart bra ki tibo, ito pishi kushibabo, kili kushibabo, ito poldo abuni select kura karni. Hallelujah. Ito poldo abuni choose kura karni. Dai abuni gi, na gift is not important but apuni la hat bra pick gina apuni la moon bra phabigina dia garni apuni laga amma bra pisi kusibobode apuni laga amma bra your mother deserves a beautiful gift from you hmm? aro subset best gift though personalized mother's day gift is the best gift to win your mother. एकदम personalized ना एकदम common नोहे वाले भी ताई की की मिली ताई लगा favorite की ऐसे तो एकदम personalized भाभी की ना अपने pick up करेगी ना दिया तो छुटो So, वाले भी best gift तो इतो हबुदे इतो अमा लगा मोंडी इतो बड़ा छबुदे चुई जुबुदे because your mother deserves a gift from you on Mother's Day because she gave you life. 아버님이 엄마 브라진 다디시데 아버님 एकदम baby 익단이시나 baby 다가됨디 एकदम vulnerable एकदम 노름 이니가 다가됨디비 your mother was your protector 나 아버님 임만 갈티감 구라딘디비 your mother stood beside you 아버님이 익바비 내 자리기나 아마도 아버님이 가라고리시데 apuni laka goodness karni apuni phal karni position karni amabara rati morning din apuni ki kiri sukobani kuri si kurishide to she knows your weakness amabara apuni laka napungcha weak points failures na para sob chanigina thagilibi she accepts you just the way you are ekdam happily আপুনি কি বেছি একদম মৰম কৰি দেই উইকনেছটো জানে হ'লে বি আপুনি লগা আমাৰ পৰা আপুনি কি একদম মৰম কৰি দেই she challenges to you win you need someone to talk আপুনি মানুহ কি ক'বলৈ নোৱাৰা প্ৰব্লেম এটা কুচি এটা ছাকচেছ এটা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন থকাটো আমাৰ পৰা এইটো বেছি শুনিবলৈ মন হৈ যায় দেই she reminds you who you are my dear sons and daughters আপুনি কোন আছে আমাৰ পৰা আপুনি ৰিমাইণ্ড কৰিছে দেই even when you are in problems আপুনি দুখ দি একদম ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন দি একদম ডিপ্ৰেশ্যন দি থকা দিন দিবি আমাৰ পৰা আহি কিনা হেই আপুনি জিতিব দেই আপুনি ভাল হ'ব দেই আপুনি ঈশ্বৰ লগা বাচ্চা আছে দেই এনেকুৱা ৰিমাইণ্ড কৰা মানুহটো আপুনি লগা আমাৰ আছে দেই আৰু এনেকুৱাহে থাকিব ইয়ৰ মাদাৰ উইল নেভাৰ আক্স ইউ ফৰ আ গিফ্ট চাই থাকিবি আমাৰ পৰা কেতিয়াবি আপুনি কি আমি ইবি মাডাৰ্ছ ডে লগা নাম দি আমি গিফ্ট এটা কিনি দিবি না এনেকুৱা কেতিয়াবি নক'ব দেই she just wants you to be a good person আপুনি ভাল হ'লে এইটোহে আমি কাৰণ আমাৰ কাৰণ কাৰণে কৈছে আছে গিফ্টছটো আমি কাৰণ নালাগে হ'লে আপুনি কাৰণ ভাল হৈ যোৱাটো চবচে ক্ৰিটিছ গিফ্ট নিচিনা ভাবে হ'লে be still A gift is the best meaning of sharing your deep love towards your mom. Apuni laga ama brana lagi guna natigina na charibi. Okay? Walibi ama karni itu murigina tibuli no hoy zenda daga demdi. Flower ikta pi kuribi. Puki ikta pi kuribi. Then laga favorite flowers to papana kuribi aro she kuribi Please give a bouquet of flowers to your mother and honor her on this Mother's Day. Even if she doesn't demand, she deserves to receive a bouquet from you this Mother's Day. Thank you so much and God bless you. Pray kuribi Day. Hallelujah. Praise the Lord. We want to thank you and praise you for the beautiful flowers. Itu dunia di amigan kushi babuli healing babuli. Flowers alak-alak, carnation, lily, rose, orchid, alak-alak dunia di puna karni hallelujah. Jesus God, abanigi thank you as day. Amigan itu Christmas, uh, itu Mother's Day aha time day. Bacakan. Amagi flower ikta luigina honor guri Ama Amakan gedo Mother's Day diya timdi. Amakan laga mundibi chubide, aro murumdo janai dibide, aro iniga gift diya timdi. Amakan aro pachakan aro family laga life di murum relationship aro takut panai dibide, aro amakan ge long life dibi, pachakan ge blessings dibi guina. Bisas rakigina, Jesus laga nam diya mi pratana kore say. Amen. Thank you so much and God bless you.